倒数哦！三、二、一，藏好。雨燕，等一下，砍的时候不要太、不要太过去哦。翻砍。绿色这边集合哦。 哎呀！八，直接直接灭灭。 我们打最后一次。呃，月妈刚才这个集合点啊，只两个近战都是会去打到网的。然后他们 d e buff 叠太高了，我们还是后退一点好。我们还是后退一点，然后。 那可以杀死宠物吗？ <laughs> 好，没关系，我们就今天拓 H 而已，让他让大家有一个有一个那个那个就是今天拖一拖，明天就是。 清网，清网，哈，我们打最后一次，打最后一次，加油啦！不死以为远者，哈，语言不要太过去哦，等一下哦，哈。